中編ではフィギュアの制作方法をご紹介しますまずは両面テープなどを使って仮組みをしてみましょう体が直立したとても落ち着いたポーズになっていますねこのままでも良いのですが少し改造を施してみます改造は少し難しい作業ですキットの出来は素晴らしいのでそのままでも問題ありません ご参考までにご覧ください体を少し前傾姿勢にしてみましょう底の接着面を斜めにします体を前のめりにすることができましたそれに伴い腕も変化するので関節に切れ込みを入れてみます手首も切り離し車体に合わせることができるようにしますドロドロ系接着剤をつけて仮合わせを ます接着剤が固まるまでの柔らかい時間に微調整します曲がる方向を見せた動きのあるポーズに変わったと思います変更前と比べてみてください1日置いてしっかり接着剤を固めました余分な箇所をニッパーやナイフで切り取っておきます隙間はパテで埋めることになります 使用するのはタミヤのエポキシパテですこのように取材と硬化剤が入っており同分量で混ぜますハサミで切るように書いてありますが目分量で切り出しても特に問題は生じません丸めて形を同じにしておよそ同分量にすれば OK です指先に水をつけて手にパテがくっつかないようにしてから練っていきます あまり水を大量に練り込むと硬化不良を起こすので湿らせる程度で作業をしましょう必要な分量を取り爪楊枝を湿らせて盛り付けますこのように最初の粘りが強いうちに盛り付けましょうこの時点ではシワは意識しなくても大丈夫ですしっかり盛り付けることに集中しましょうナイロン筆を用意しますナイロンの腰がポイントです水で濡らして 押し付けるようになじませていきますキットのシワを延長する感じで隙間を埋めていきましょう水を使うのがポイントですラッカー溶剤だと溶けてしまいますでも使用後はラッカー溶剤で洗いますこれをしないと筆が固まってしまいます次の作業は半硬化を待ちますおよそ3時間程度放置です 半硬化させるとベタつきがなく作業しやすくなりますまた爪楊枝を使いますが実は先がこれザラザラなんですね1000番程度の紙やすりで磨いてスペシャル爪楊枝に仕立てましょうオリジナルのシワを入れるのはとても難しいことですのでキットのシワを延長します大きいシワを入れてから細かい部分を整えていくのが良いと思います 服の縫い目はデザインナイフで入れていきます肩章もデザインナイフで造形すると良いと思います出来上がりました切り取った手首もひと手間をかけてみましょう最も簡単な作業は親指をデザインナイフで切り離して広げることです 折らないようにゆっくりとピンセットで広げます流し込み接着剤を塗ると柔らかくなるのでうまくいくと思いますこちらもドロドロ系接着剤で取り付けておきます接着剤が柔らかいうちにポージングを決めて固まるまで置いておきましょう 迷彩服の塗装を行いますまずはタミヤアクリルのバフで全体を塗りつぶしますウェットパレットに出して水で希釈して塗っていますウェットパレットについては前編をご覧ください23回程度重ね塗りをして色をつけていきます迷彩の柄は実写をよく見て書き込みましょう まずは緑を描きますわかめを描くような感じで筆を運ぶと良いと思います次に茶色緑の近くにまたわかめのように書き込むと良いでしょう最後は黒に近いグレーこの点は数が少なく大きさも小さいようです 表面がかなりガサガサですので艶消しクリアを拭き整えておきます迷彩服の影入れにはミスターウェザリングカラーグランドブラウンを使います影になるような奥まった箇所に塗っていきます専用溶剤でぼかしてなじませてあげます最後は100円均一のメイクスポンジこれで凸粒をこすります 乾く前のウェザリングカラーはこすると落ちますのでこれでハイライトができます以上で服の塗装は終了です顔の塗装を行います顔の下地は水道水希釈のアクリル塗料で塗ります3回程度は重ね塗りを行いましょう陰影はエナメルカラーを使います三原色と白黒を用意してください 牛乳パックなどの裏に塗料を取り出します水では希釈できませんので専用の溶剤を用意してくださいまずは最初の影色シャドウ1赤と黄色でオレンジ色を作りますそこに少量の青色を加えますこうやって作った色を塗っていきます 塗る場所はまずは目元ですねそれから鼻の横顔の側面や顎などにも塗っておきます口の周辺にも色を入れておきましょう次に溶剤を使って色をぼかしていきますこれをブレンディング作業と言います 初心者の方はこれで完成で良いかもしれません次はオレンジ色に白を加えてみますこの明るい色ハイライト1で頬や鼻筋など光の当たる場所を明るくしますそれではもう一段暗い色シャドウ2を作りますシャドウ1に青と赤をさらに加えていきます ブレンドで弱くなったシャドウを今一度引き締めるような感じですハイライト1に白を加えてさらに明るい色ハイライト2を作りますこめかみや上まぶたなどピンポイントで小さく色をのせていきます同じ色で白目を入れます慎重に筆を運びましょう目玉を入れます 希釈の具合がポイントです少し薄めが塗りやすいと思いますど真ん中に入れるのではなく少し上寄りに黒い点を入れてあげましょう目を入れる作業はかなり高い難易度ですなしでも全く問題はないと思います次にハイライト2に少し黒を混ぜて灰色っぽい肌色を作りますこれはヒゲ剃り跡の色にあたります 顎の周辺部鼻の下などに塗っていきましょう次にハイライトに赤を混ぜピンクっぽい肌色を作ります頬の下の部分や鼻の先に塗ります最後は眉毛赤黄色黒この3つで茶色を作って塗ってみましょう ゴーグルにクリアを塗れば完成ですいかがでしたでしょうかフィギュアを塗るのは確かに難しい作業です自分のできる範囲で挑戦なさってみてくださいね次回はベースの作成ウェザリングをご紹介します草を植える方法であったり車両の汚し方を解説したいと思いますご視聴ありがとうございました。 次回の動画もお楽しみに。